Yo, yo ni siku nyingine tena, leo siku ya tarehe nane mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na moja. Ama baada ya jana bwana, picha fulani kutrend ambazo zikimwonyesha lotimi ah, na Vanessa Mdee kwamba wanatarajia kupata mtoto wa kiume. Ah, Wamepiga picha fulani ambazo zinaonyesha ujauzito ah, kwamba Vanessa Mdee uh, ana mimba anatarajia kujifungua mtoto wa kiume. Sasa watu wengi lizuka gumzo katika social media mbalimbali uh, watu wakiwa wanazungumzia mapenzi ya zamani ya Vanessa Mdee na Juma aka wanamuita bwana Jux mm. Aa, ah, leo hii bwana Jux ameamua kufunguka bwana na kuyatoa ya moyoni, hebu tumsikilize. Ila basi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo, ili mradi uendelee kupata notification mbali mbali. Sana eh, natamani natamani kuwa na mtoto just with the right person, kwa sababu lazima sio kuwa na mtoto, unakuwa na mtoto na nani? mm -hmm. yeah of course now sikufuru Mungu au na riski na uwezo ambao unaweza kuwa na mtoto, naweza kuwa na mtoto nikamhudumia kila kitu ambacho kile. lakini problem is nani anakuja kuwa mama wa mtoto mm-hmm. hiyo mm-hmm. ndo tatizo na bahati mbaya sisi celebrities naweza nikasema sio wote wapo hivyo lakini uh, mazingira yetu kama mimi mimi sitokagi my place home home tenda gym nikitoka gym nyumbani so unazoziona ni zile zile nikitoka naenda kwenye labda kuna event event nikifika na security na nini napanda kwenye stage nikimaliza narudi nyumbani na nini so sometimes even, even, yeah even to meet people different people is very difficult oh yeah the man we end up sometimes dating hata hawa watu wa kwenye industry kwa sababu tunaonana nao mm-hmm. kwa hiyo na hata ukiangalia hawa watu wenyewe pia career zao zilivyo na nini so kwa kifupi kuna ugumu ma naweza nikasema unaweza kuwa unatuangalia hivi of course wanawake wengi wanaweza kuwa wanavutiwa na sisi na nini lakini kumpima mtu au kumpima mwanamke wa kuwa naye kimaisha nafasi zetu zinakuwa ni ndogo sana yeah.